A Montluçon, com a la resta d'Europa, emergeix una nova extrema dreta. La batalla ja no es disputa necessàriament a les urnes, sinó també al carrer. També hi ha vida a internet. A la perifèria de Lió, els identitaris han orquestrat la invasió d'un restaurant halal. Aquest vídeo va tenir molt de ressò i el pressupost de l'operació és de 200 euros. Si calculem la proporció entre un milió de visites i 200 euros, és la millor campanya publicitària de la història. Les tècniques de comunicació són modernes, però els mètodes per atraure la clientela són els de l'extrema dreta de sempre. Som a l'antiga Alemanya de l'Est. Cada any hi ha una concentració de militants nacionalistes. Al capdavant de la comitiva hi ha un presumpte neonazi, l'Axel Reitz, que milita a les files de l'extrema dreta des que tenia 13 anys. A Hongria és el destí reservat als gitanos el que acapara els titulars. Els 800.000 zingers del país són el blanc dels nacionalistes. El nostre objectiu és garantir la seguretat dels habitants del poble. I anem perquè ens ho demanen. Els grups radicals desfilen pels guetos amb uniforme de combat. Amb un fuet a la mà, sembren el pànic davant les cases dels gitanos. A Anglaterra hi ha un moviment que ara representa el punt més alt de l'onada xenòfoba l'EDL, l'English Defense League, uns fanàtics que han emprès una curada contra l'islam. França, Anglaterra, Hongria, Alemanya... Qui són aquests nous militants radicals? Com operen? Quines referències ideològiques tenen? Ens capbussem al cor de la nova extrema dreta europea.